关于语言，你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？会讲一点。 会讲一点，会讲一点，会讲一点。你学中文多久了？你学中文多久了？你学中文多久了？ 你学中文多久了？才三个礼拜而已。才三个礼拜而已。才三个礼拜而已。才三个礼拜而已。你讲英语很流利。 你讲英语很流利。你讲英语很流利。你讲英语很流利。你讲普通话很好。你讲普通话很好。你讲普通话很好。 你讲普通话很好。你的母语是英语吗？你的母语是英语吗？你的母语是英语吗？你的母语是英语吗？是的。 我还会讲粤语。是的，我还会讲粤语。是的，我还会讲粤语。是的，我还会讲粤语。很多北方人讲汉语都带点东北口音。 很多北方人讲汉语都带点东北口音。很多北方人讲汉语都带点儿东北口音。很多北方人讲汉语都带点东北口音。是的。 我东北口音很重。是的，我东北口音很重。是的，我东北口音很重。是的，我东北口音很重。我觉得中文很难，所以有时候我表达起来有点困难。 我觉得中文很难，所以有时候我表达起来有点困难。我觉得中文很难，所以有时候我表达起来有点困难。我觉得中文很难，所以我有时候表达起来有点困难。 我常把“鸡”和“鸡”搞混。我常把“鸡”和“鸡”搞混。我常把“鸡”和“鸡”搞混。我常把“鸡”和“鸡”搞混。 你能用中文写文章吗？你能用中文写文章吗？你能用中文写文章吗？你能用中文写文章吗？还行吧。还行吧。 还行吧，还行吧。你的发音很好，你的发音很好，你的发音很好，你的发音很好。 我该怎么才能提高口语水平？我该怎么才能提高口语水平？我该怎么才能提高口语水平？我该怎么才能提高口语水平？多听，多说，多练。 多听，多说，多练。多听，多说，多练。多听，多说，多练。你会说英语吗？会讲一点儿。你学中文多久了？才三个礼拜而已。你讲英语很流利。 你讲普通话很好，你的母语是英语吗？是的，我还会讲粤语。很多北方人讲汉语都带点东北口音。是的，我东北口音很重。我觉得中文很难，所以有时候我表达起来有点困难。我常把“鸡”和“鸡”搞混。你能用中文写文章吗？还行吧。 你的发音很好。我该怎么才能提高口语水平？多听，多说，多练。